костюм спортивный, шапочку, а, носки, которые, кстати, одни я должен, одедал уже, да, Даня? Вот. Теперь еду нашли, кроссовки не нашли. <laughs> Вернее, мы нашли кроссовки, но у нас есть два варианта. Либо они кому-то нравятся, кому-то нет, <laughs> либо уже всем нравится, но нет размера. <laughs> Короче, жопа. Мы не теряем надежду. И пойдем сейчас искать дальше. И пойдем искать дальше. Супер вопрос, супер важный вопрос, Давай. кроссовки. Значит так. Что за вопрос? Решаем проблему. Что там? Ты рукой меришь? Рукой меришь. Наташа, я думаю, надо пойти потом в магазин, э, как бы купальники посмотреть, потому что фанаты просят. Хорошо. Можем сделать маленькое видео с Викторией Секрет. Севс. Да, брат. Э, Наташа хочет сделать маленькое видео с Викторией Секрет в магазине. Хм. Не, ну на самом деле, если выбирать Джордана, можно было бы не под... запикаешь, там подпиздать. Какой размер ноги у Хоббита? 40. Размер? Ну, мы выбирали между вот этими. А, кто-то сказал, что у него чуть больше, и мы решили взять уже вот эти. Видишь, они, во-первых, посильнее, и для хоббита будет хорошо, нога хорошо ляжет. Ну и Доска ему предложил уже взять Джордана. Говорит, возьмем два Джордана. Они могут, конечно, на него быть великоваты немножко, я не, не уверен, но здесь они идут с белыми полосками. <laughs> <laughs> Но это уже на Хоббита будет, конечно, маловато немножко. Хотя, опять можно ему зимний вариант взять. <laughs> Я не думал, что сегодня я буду снимать сюжет про кроссовки. Весь день. Эти мы берем Хоббиту. Бро. Бро? Бро. Аллилуйя! Еще один магазин. Вот это прикольнее всех. Смотри, смурец. Да, очень крутые. Сколько да? стоит? 90. О, Вроде ну они вообще нормально, да? Их еще, что еще прикольно смотрится? А, пишите в комментариях, как кроссы. Мне кажется, что без... Давай, вот а смотри. Adidas пришли за штанами. Кроссовки не купили, блядь, а штаны мужик покупать. Вон все, смотри, вон, вон, тусовка с штанами. Идешь мерить? Да, давайте не Excel. Я мерить не буду. Что значит, ты не будешь мерить? А что значит, ты не будешь мерить? Ты чё? Ты чё, слышишь? А. Давай посмотри. Нету элок много, ребята. Смотри, я реально хочу выходить на Елигу на мажоре гламурно. Мне кажется, что это будет то, что надо реально. И так можно Кому-то по подбородочку упануть. А ну, Миш, о, посмотри, какие хорошо. Миш, даже в этих штанах ты мог бы реально хорошо тренировать. Ну, вот такие прикольные рюкзаки. В школу можно ходить. Да, тебе бы не помешало походить. Два отделения задних, спереди. <laughs> Что спереди есть? О,